Bollo Pollo, pollo bollito Mi sembra di essere un porco all'ingrasso Non inquadrare le tette Benvenuti su un nuovo Day of My Life Adesso andiamo a svegliare Mary Buongiorno No, <laughs> dai Wake up, wake up è ora di mangiare tanto pollo Ecco il look seba pigiama Prima cosa che mangio la mattina è Pollo Uh. Ecco qui ragazzi il pollo Cucina ad alto livello ragazzi Masterchef Mettiamo tutto nel microonde e adesso facciamo il caffè rigorosamente solubile da buon italiano. Il latte di mandorle. Mettiamo un po' di avena. Che bontà ragazzi! Mmm, granola col caffè e pollo bollito ragazzi! Ah. Ragazzi che buono il dragon fruits! nomade digitale e influencer, diva e donna. La posta del cuore di Folettina. Bene ragazzi, stiamo per andare in palestra. Mary versione palestra. È arrivato il trainer, se volete seguire andate qua, vi lascio il suo Instagram, se siete a Bangkok e volete allenarvi prendete lui. Guardate Mary che sta diventando Lara Croft. Tra l'altro anche lei è stata in Cambogia, guardate la foto. Piscina! Mi piace, mi piace. Guardate Mary quanto è brava a nuotare. No dai, facci vedere, facci, facci il delfino. Il line, secondo me viene benissimo. Vai! La farfalla? La faccio vedere? Che bravo! Più o meno tipo quella <laughs> cosa sembra mercoledì. non inquadrare le tette. Cos'è? Sì, e la parte sopra dovrebbe essere... Sì, guarda, tutti stanno guardando quella parte sopra. <laughs> Ragazzi, guardate che look, che look Post palestra, indovinate cosa mangio? Pollo bollito Senza sale né olio, di una bontà Mi sembra di essere un porco all'ingrasso <laughs> Uh, hanno messo un albero di Natale a casa mia Comunque ho deciso che faccio un'esperienza nuova quindi salirò su una moto Chissà com'è io non l'ho mai presa Costa veramente poco perché con 300 yen riesco ad andare a fare il meeting con la nuova agenzia Perfetto dovrebbe arrivare in 8 minuti Vabbè l'aspetto nel lobby Appena arriva saliamo nella moto insieme Oh mio dio Ok ragazzi prendiamo una moto per la prima volta Yuppidoo Bene dai, siamo sopravvissuti, quindi tutto bene, adesso si va al meeting. E fortuna che avevo il cappello, se no adesso sarei tipo Bridget Jones, ve la ricordate? Fotina! Come vi ho promesso vi presento la nuova manager. Ciao italiani, Ciao. Amici. Bene ragazzi, il meeting è andato benissimo e sono Oddio, sono ancora un po' eccitato, non vedo l'ora di dirvi le novità che ci saranno. Un sacco di belle cose stanno succedendo qui in Thailandia e anche con la Cina, quindi non vedo l'ora di condividerle con voi. Adesso vi porto a fare la spesa e vediamo che cosa compro. Eccoci arrivati al supermercato. Mm, cosa potrei prendere? Sicuramente dei dragon fruits. E adesso mi faccio un'insalata qui. Si può scegliere tutto quello che si vuole, mamma mia. ecco qui che me la incartano per bene thank you eccola qui la mia insalata e adesso prendiamo un po' di pollo probabilmente vi sorprenderà quanto ne prendo però ne prendo tipo 2 kg e lo finisco in due giorni e che mondo sarebbe senza Nutella? Vabbè, mi prendo questi crackers Ed ecco qui la spesa mai una gioia di oggi Ed ecco qui il mio pranzo Brown rice con pollo Ancora pollo pollo. Buon appetito a tutti ragazzi, itadakimasu! Anche la nostra Mary sta mangiando super fitness. Continua la giornata di oggi, siamo adesso in metropolitana. Questi sono i biglietti della metro, usiamoli. Mary l'hanno vista correre, correva nel buio di una ferrovia. C'è un orsetto impiccato Che bello, si respira proprio la magia del Natale 39 gradi C'è un culo dietro, ma vabbè C'è sempre una prima volta C'è sempre una prima volta Sì che Flower è entrata in testa Trailer della merenda con un po' di pollo per cambiare pollo però con una gioia 20 ml di green curry mamma mia ragazzi che emozioni su questo canale intanto Mary sta lavorando io invece dicevo che per quest'anno non lavoro più Beh devo imparare lo script <laughs> però del nuovo telefilm Io sto imparando lo script del nuovo telefilm cinese Beh. b，perché farebbe b b b b b，non ho detto sbagliato。benny pojo è morto。在患者突发脑梗。今天早上在医院身亡了。你有什么可说的？你有什么可说的？热咖啡。热咖啡。放松一下。放松一下。 Ragazzi guardate che bella foto che ci siamo fatti Io sono quella a sinistra e Mary è quella a destra Il momento della cena Gian! Gian! Abbiamo pollo per cena questa sera Tra l'altro pollo con lusso perché questo è pollo con anche un po' d'olio Guarda, proprio la cena mi posso percepire questo lusso Quindi non vedo l'ora di mangiarlo Mamma mia quanto mi invidiate ragazzi Vedete tenersi in forma non è per nulla sconveniente Potete mangiare tanto Dove andiamo Mary? Mercato notturno Quindi poi andiamo anche nel mercato notturno C'è cioè, tipo 3 ore in mano eh, non volevo dirvelo a mezzanotte signore e signori per tutti coloro che vogliono dimagrire e stanno attenti alla linea vabbè ragazzi la giornata pollo spero vi sia piaciuta adesso birra un campai a tutti e ci vediamo al prossimo video Oishi? Oishi. <laughs> Ya? Dove stai Yubida? Io れなんか怪我しちゃったああ帰っちゃったでもボアのボア本当よかった